오늘은 체면이라는 뜻을 가진 미엔즈라는 단어를 중국 드라마 대사를 예문으로 배워보도록 하겠습니다. 한국어에서 체면이라고 하면 한자를 이렇게 쓰게 되는데요. 티미엔은 중국어로는 형용사라고 했었지요. 헌티미엔으로 외우자고 했었고요. 나중에 티미엔도 드라마 대사로 한번 배워보도록 하겠습니다. 체면이라는 명사, 미엔즈를 쓰게 되고요. 여러 가지 구조로 쓰게 될 텐데요. 아이 면즈, 야오 면즈, 체면 차리다, 체면을 중시하다. 게이 면즈, 남의 체면을 살려주다. 띠우 면즈, 창피한 일을 당하다, 체면을 잃다. 메이 면즈, 체면 떨어지다. 보어 면즈, 남의 체면을 깎다, 남을 망신시키다. 이런 등등의 표현들이 있을 텐데요. 영상 순서는 다른 때와 마찬가지로 6개의 예문을 원본을 두 번 보고 해석을 해보고 자막 영상 두 번 보고 6개의 예문을 다 배운 후에는 각각 6번씩 반복해 놓았는데요. 듣기를 연습하실 분은 정상 속도로, 말하기를 연습하실 분은 0.75배속의 느린 영상으로 보시기를 권하고요. 한글 해석이 필요 없으신 분은 밑에 표시된 외우기 영상 시작 시점부터 보시면 되겠습니다. 최신 중국어 뉴스로 시사 중국어 공부를 하고 싶으신 분은 중국어 뉴스 인강 스크린 중국어 닷컴 사이트를 방문하시고 HSK 6급 정도의 실력을 가지셨다면 드라마와 뉴스를 하루씩 번갈아 회화 수업을 하는 이형난 강사의 스크린 중국어 화상 수업을 들어보셔도 좋겠습니다. 일반大男人来找我一个女人求援合适吗 是，我自己也觉得没面子。一帮大男人来找我一个女人求援，合适吗？是，我自己也觉得没面子。一帮大男人来找我一个女人求援，合适吗？한무리의멀쩡한남자들이나같은이런여자하나한테찾아와서도와달라고애원하는것

我自己也觉得没面子。你们自己约啊！哎呀，我已经主动很多次了，我不要面子的。那个，你帮我约苏瑶，我帮你找找他。两周。你们自己约啊！哎呀，我已经主动很多次了，我不要面子的。那个，你帮我约苏瑶，我帮你找找他。 양자! 니만츠 지 위에야 너희끼리 직접 약속을 잡지 그러니 我已经主动很多次러 내가 이미 여러 번 주동적으로 데이트 신청을 했었단 말이야. 워 부야 오미엔즈더마 나는 뭐 체면 없는 사람인 줄 아냐? 네가 那个你帮我约苏阳我包이一 자오판 两周 저기 네가 내 대신에

那个，你帮我约苏阳，我帮你捉到他。杨铮，在职场上最要不得的就是面子，大丈夫要做到能屈能伸。没有人会永远风光，也没有人会永远倒霉。在职场上最要不得的就是面子，大丈夫要做到能屈能伸。没有人会永远风光，也没有人会永远倒霉。 在职场上最要不得的就是面子大丈夫要做到能屈能伸没有人会永远风光也没有人会永远倒霉직장에서제일챙기지말아야할것이체면이다대장부라면굽힐줄도알고펼줄도알아야된다영원히잘나가는사람없고또영원히재수없는사람도없다 在职场上最要不得的就是面子，大丈夫要做到能屈能伸。没有人会永远风光，也没有人会永远倒霉。在职场上最要不得的就是面子，大丈夫要做到能屈能伸。没有人会永远风光，也没有人会永远倒霉。寿星都邀请我参加生日宴了，你总不能不是面子吧？寿星都邀请我参加生日宴了。 你总不能不认面子吧？ 남의 생일 파티를 갔는데 안 데려가려는 사람 따라가고 싶어하는 상황입니다. 寿星都邀请我参加生日宴了，你总不能驳人面子吧？ 그런데 생일 당사자가 이미 나를 생일 파티에 오라고 초청을 했는데 최소한 그 사람 체면을 깎을 수는 없지 않느냐. 종은 최소한 인간적으로 이런 정도의 느낌입니다. 寿星都邀请我参加生日宴了，你总不能不认面子吧？寿星都邀请我参加生日宴了，你总不能不认面子吧？我还以为他这种控制欲满分的人不可能接受别人安排的相亲，没想到还真去了。毕竟是投资方的妹妹，总要给人面子吧？我还以为他这种控制欲满分的人不可能接受别人安排的相亲，没想到还真去了。毕竟是投资方的妹妹，总要给人面子吧？我还以为。

投资方的妹妹总要给人面子吧？이러니저러니해도투자자측의여동생이니까최소한상대방채면을세워줬어야하겠지我还以为他这种控制欲满分的人不可能接受别人安排的相亲，没想到还真去了。毕竟是投资方的妹妹，总要给人面子吧？我还以为他这种控制欲满分的人不可能接受别人安排的相亲，没想到还真去了。毕竟是投资方的妹妹，总要给人面子吧？ 还有，这是我家，我爱穿什么穿什么。第二，这早餐不是我让你做的，我是看在大树的面子上才吃的。还有，这是我家，我爱穿什么穿什么。第二，这早餐不是我让你做的，我是看在大树的面子上才吃的。还有，这是我家，我爱穿什么穿什么。그리고여기는우리집이야내가입고싶은대로입을거야第二，这早餐不是我让你做的。 我是看在大树的面子上才吃的。두번째이아침밥내가너더러하라고한적없다나는따수체면봐서그래서먹는거야还有，这是我家，我爱穿什么穿什么。第二，这早餐不是我让你做的，我是看在大树的面子上才吃的。还有，这是我家，我爱穿什么穿什么。第二，这早餐不是我让你做的，我是看在大树的面子上才吃的。 一般大男人来找我一个女人求援，合适吗？是，我自己也觉得没面子。一般大男人来找我一个女人求援，合适吗？是，我自己也觉得没面子。一般大男人来找我一个女人求援，合适吗？是，我自己也觉得没面子。 大男人来找我一个女人求援，合适吗？是，我自己也觉得没面子。一般大男人来找我一个女人求援，合适吗？是，我自己也觉得没面子。一般大男人来找我一个女人求援，合适吗？是，我自己也觉得没面子。 你们自己约啊！哎呀，我已经主动很多次了，我不要面子的。那个，你帮我约苏阳，我帮你一周导他。两周。你们自己约啊！哎呀，我已经主动很多次了，我不要面子的。那个，你帮我约苏阳，我帮你一周导他。两周。你们自己约啊！ 我已经主动很多次了，我不要面子的。那个，你帮我约苏瑶，我帮你一周导他。两周。你们自己约啊。哎呀，我已经主动很多次了，我不要面子的。那个，你帮我约苏瑶，我帮你一周导他。两周。你们自己约啊。 我已经主动很多次了，我不要面子的。那个，你帮我约苏阳，我帮你一周导饭。杨周。你们自己约啊。哎呀，我已经主动很多次了，我不要面子的。那个，你帮我约苏阳，我帮你一周导饭。杨周。在职场上最要不得的就是面子。 大丈夫要做到能屈能伸，没有人会永远风光，也没有人会永远倒霉。在职场上最要不得的就是面子，大丈夫要做到能屈能伸，没有人会永远风光，也没有人会永远倒霉。在职场上最要不得的就是面子，大丈夫要做到能屈能伸，没有人会永远风光，也没有人会永远倒霉。 在职场上最要不得的就是面子，大丈夫要做到能屈能伸。没有人会永远风光，也没有人会永远倒霉。在职场上最要不得的就是面子，大丈夫要做到能屈能伸。没有人会永远风光，也没有人会永远倒霉。在职场上最要不得的就是面子，大丈夫要做到能屈能伸。没有人会永远风光，也没有人。 会永远倒霉。寿星都邀请我参加生日宴了，你总不能不认面子吧？我还以为他这种控制欲满分的人不可能接受别人安排的相亲，没想到还真去了。毕竟是投资方的妹妹，总要给人面子吧？我还以为他这种控制欲满分的人不可能接受别人安排的相亲，没想到还真去了。毕竟是投资方的妹妹，总要给人面子吧？ 我还以为他这种控制欲满分的人不可能接受别人安排的相亲，没想到还真去了。毕竟是投资方的妹妹，总要给人面子吧。我还以为他这种控制欲满分的人不可能接受别人安排的相亲，没想到还真去了。毕竟是投资方的妹妹，总要给人面子吧。我还以为他这种控制欲满分的人不可能接受别人安排的相亲，没想到还真去了。毕竟是投资方的妹妹，总要给人面子吧。 我还以为他这种控制欲满分的人不可能接受别人安排的相亲，没想到还真去了。毕竟是投资方的妹妹，总要给人面子吧。还有，这是我家，我爱穿什么穿什么。第二，这早餐不是我让你做的，我是看在大树的面子上才吃的。还有，这是我家，我爱穿什么穿什么。第二，这早餐不是我让你做的，我是看在大树的面子上才吃的。还有，这是我家，我爱穿什么穿什么。第二，这早餐不是我让你做的，我是看在大树的面子上才吃的。 还有，这是我家，我爱穿什么穿什么。第二，这早餐不是我让你做的，我是看在大树的面子上才吃的。还有，这是我家，我爱穿什么穿什么。第二，这早餐不是我让你做的，我是看在大树的面子上才吃的。还有，这是我家，我爱穿什么穿什么。第二，这早餐不是我让你做的，我是看在大树的面子上才吃的。